kebun yang yang pertama lah kami hmm. teropa ni. Ini cuku baru baru dia buat. Ini hasil dia. Ini dia kena kena raya. Ah, ini hasil yang ketiga ni. Uh, menghasilkan ulam raja je. Sebulan hmm. income dia enam ratus lebih. Hmm. Uh, ulam raja dengan pucuk ubi je. Hmm. Uh, inilah uh, kebun komuniti PPR Gombak Setia uh, kebun ni bermula daripada 20 uh, 2000 uh, MCO 2020 uh, uh, Julai uh, Julai kalau tak silap. Mhm. Tempat ni dulu uh, apa um, hutan tau hutan tempat-tempat pembuangan sangat uh, pembuangan sampah apa semua. Lepas tu uh, kebetulan kami mula decide untuk buat kebun uh, saranan dari kerajaan kan yang kebun komuniti bandar tu. Jadi kami turun dua tiga 4 orang mula bermula dengan kebun Cik Rosli, kebun Cik Mukti. uh, dan uh, inilah masing-masing ambil lah satu tanah hmm. satu tanah satu petak satu petak orang. uh, itulah mula dia kebun komuniti bandar. Uh, nama dia kebun komuniti bandar Lestari. PPR hmm. Gombak Sia, blok bab satu. Hmm. Kita selalu makan tu pisang, hmm. papaya. Hasil memang memberantangkan lah. Hasil tu sayur, hmm. bendi, lah, nampak, panjang. Nampak memang cantik. Lah. Uh. Rumah banyak barang lah. Kita selalu makan Yang merah. Kita nak hmm. ini kebun pertama, kebun kedua dan seterusnya sampai sana lah. Hmm. So start ni memang hutan lah. Ha, start sini memang hutan. Ni dulu hutan tempat dan tempat pembuangan sampah. Okey. Motor-motor ha. semua buang. <laughs> Motor-motor pun buang sini juga. Motor tu ha, Kami bermula dari sini sebab tanah ni tanah batu. Batu body-body. Ha. Hmm. Batu sebenarnya kat sini. Hmm. Batu apa ah, batu banyak. Usahakan ni macam Ah dengan tulang pak kerat ni memang. Hmm. <laughs> memang nilah. Tapi tengoklah hasil dia memang. Hmm itulah. Alhamdulillah lah hasil dia memang cantik. Hmm. Dan hasil pun dalam 2 tahun ni memang bolehlah buat duit. Ada hmm. yang menjadikan apa? Kebun ni uh, hasil pendapatan. Okey. Hmm, selain daripada untuk makan sendirilah. Hmm. Kebun yang yang pertama lah kami uh -huh. teruker. Eh cukup baru baru dia buat. Cukup Thailand. Tiga mhm. cik-cik Murti dah memang dah eh, ah, baru dia buat hasil dari kebun cik Murti ni memang dah dah dah boleh jual, makan, semua hmm. cukup lah. Dah mendatangkan hasil lah. Ke, tebu dia pun dah berapa kali mesin dah. Potong, lagi satu kali orang potong. Potong tebu, air tebu, puas dia tebu. Kuning, hmm. Lah. Ini ada satu pokok. Ha, memang tempat lain memang tak ada. Ah. Nama dia Terung Sarawak. Terang Sarawak tu buah ha. dia lah tu. Ha ni suam merah lah tu. Ini. Ha ni memang tak ada tempat lain. Ambil ke? Suam ha. kuning ambil. Itu yang kami termasuk dalam uh, pro, uh, projek uh, LA 21 di BKL. Uh -huh. Ha kami dah buat pembentangan untuk projek LA 21. Kami uh, insya-Allah lah kalau ada lah. apa-apa mungkin ada dapat dari ah, dia orang lah dari LA 21 oh, untuk untuk kebun komuniti di Pipa Aru Masin untuk blok 1 ni ni memang tanaman limau limau kasturi je memang dia buat untuk limau kasturi saja ni pun dah mhm. tiga kali hasil dah ni ni hasil dia ketiga ni dekat ni. Dekat raya ah, ni hasil dia ketiga ni sebelum ni dia buat cili api Cili api dah habis cili api uh, Baru dia tanam uh, lima kasturi ke hmm. Ini semua seperti ni semua hmm. Yang ada Yang yang di <laughs> dimulakan tu. Semasa MPO ni bermanfaat dia Semua ni ha, tu cili, cili semua dah naik dah Ni pun dari 2020 juga ni Ini semua kebun-kebun tea lah semua ni Sampai ujung sana So, share berapa orang? 23 orang? Ha, dia ah, 23 orang. Tapi sebelah ini lebih kurang dalam 13 orang. Belah sana ada ah, dalam 2 ke 12 orang tu lah. Kebun-kebun belah sana. Ini kami nak buat projek yang ni semuanya. Ini, inilah dia projek yang bersama UIA ni. Ha. Dan kami nak tanam, nak mulakan tanam nak kunyit ni pula. Okay. walaupun dia okay you tapi Loh, dia cantik kemas. Cantik, cantik yeah. dan kemas. Ha, menarik. Cuma tak nampak. Tak boleh nampak. Cantik tak kemas. Cantik, menarik. Sekejap, saya cuba yeah. nak ya. dapatkan okay. gambar kat dalam sikit. Tak nampak. Okay. Kurang jelas sikit. Ini kebun OKU. Hmm. Oh, sebelah jalan ni ada ada lagi? Ha? Saya tak perasan. Ha, Seorang jalan ni. Ha, ni lah. Ini dari, dari MTO tu ni ada orang buat ni. Hmm. Memang sungguh-sungguh buat. Ah, memang sungguh. <laughs> hasil. Dia orang dah berhasil. Dah dapat hasil semua. Nampak sangat. dia sampai ujung sana tapi ujung sana hmm. tu macam dah tak berapa dia lagi orang bekerja kan jadi dah petang-petang je dia orang datang yang ni, ni memang aktif lah Kek Ati, Kek Ati, Pipa Agung Mati ni Kira bawah Kek Ati lah kalau ikutkan AGO dia Ha, ni dia dia punya kebun dalam ni. Kaki kat ni. Hmm. Hai. Dia buat kena tanah sini. Ha, ni cantik juga lah sini tu. Aku ni masa panas ni, kering lah. Nanti hmm. juga lah sini dia. Hmm. Hmm. Dah, masa panas ni agaknya kering. daripada dia orang tak buat apa-apa kan bagus juga dia orang bertidur ya, tanam betul. kan dapat juga hasil uh-huh. ha, kalau nak beli pun daun kunyit ni pun mahal ha, ni apa bayam Brazil ni kan bukan apa kalau beli pun harga ringgit-ringgit juga kan hmm. datang petik-petik boleh masak terus je ya betul ada ni ada dua kali usaha lah usaha hmm. usaha komuniti kan usaha masing-masing Hmm. Ha, yang kebun semasing tu usaha semasing. Yang kebun komuniti tu usaha atas komuniti. Hmm. Ha, dia uh, menghasilkan ulam raja je. Sembilan hmm. income dia enam ratus lebih. Hmm. Ha, ulam raja dengan pucuk ubi je. Hmm. Ha, Encik Ali ni uh, limau, limau Lima kasturi, kasturi dia. dia. Hmm. Ha, Rasanya ni ini kali yang ketiga ni uh, dah berapa berapa banyak dah dia dapat ni beratus jugaklah <laughs> hasil dia. Mhm. Okay. Okay, roti dengan cik roti ni pun sama dia orang punya terung Sarawaknya, terungnya, lepas tu uh, dengan air tebunya. Hmm. Ha. Cuma itulah kami ni orang kata uh, ni je lah cuma orang kata kurang kurang dana je lah kan hmm. nak dapatkan dana. Tapi saya cuba je lah nak dapatkan dana dari mana-mana kan. Kalau, <laughs> kalau dapat saya usahakan dana-dana. Ya, insyaAllah boleh. Ya. Kalau dapat kosong tu kami akan jadikan satu tapak untuk uh, jualan hasil-hasil kebun lah. Hmm. Kalau, kalau dapat, kalau Insya Allah lah kalau jadi. Ya, Allah, kami ya. tengah bincang lah benda ni kan. Hmm. Ah, lah kalau dekat raya nak sepuasa dekat raya kan hmm. ha, Kami nak buat jadikan tapak ni uh, Tapak uh, jualan hasil kebun Komuniti hmm. Lestari, eh, kebun bandar Lestari ni hmm. Untuk kedapatan kebun-kebun yang ni Daripada dia pun banyak banyak barang Tapi tak ada, tak ada tempat nak ya. dipasarkan yeah. Hmm. So, jadi kami memang nak cuba dapatkan uh, bukan dapat uh, cuba dulu sikit-sikit tempat tu nak jadikan tempat tu uh, hasil jualan tap pekebun-pekebun. Uh, Puan ada tak nasihat untuk orang yang nak mula berkebun lah tapi dia tak tahu uh, macam mana nak mula ke apa ke? Itu uh, terpulang pada diri sendiri sebenarnya. Hmm. Kadang-kadang hmm. kan kalau kita uh, apa Ah, macam mana kita nak buat tapi tak ada tempat. Hmm. Ha tu. Ha, kadang ada tempat tak nak buat. Ha macam hmm. tu. Ha, terpulang pada diri sendiri. Kalau kalau kalau ada apa sekarang ni kerajaan orang kata macam-macam boleh macam kami kan dapat dari pertanian, dapat dari UAE, dapat dari BKL. Macam-macam boleh kita minta dari kerajaan untuk ni menampung uh, segala keperluan. Hmm keperluan tu memang perlulah kan baju, tanah apa semua memang perlu kalau kita berkebun tak ada duit pun susah juga <laughs> duit kena ada juga mhm. sebab mula-mula sekali masa kami mulakan kebun ni uh, menggunakan duit sendiri mhm. semua guna duit sendiri jadi uh, bila dah benda dah naik baru DPKN nampak tanian nampak uh, macam UIA pun baru nampak benda-benda dah dah orang kata dah jadi kan mm-hmm. dah mhm. jadi semua cantik baru dia baru dia ah, apa nak bekerja sama kalau tak tapi kami alhamdulillah lah ah, di BKL memang bagi tempat ni orang kata buatlah apa yang yang yang sesuai kan mm-hmm. ha, kebun kalau kebun tu cantik uh, manfaat dia pada penduduk juga penduduk blok blok tapak satu ni dapat manfaat daripada kebun-kebun ni uh, apa secara tak langsung uh, apa uh, menjana pendapatan. Ya, ha, ah, menjana pendapatan juga uh, dapat hasil tu untuk makan sendiri. Uh-huh. Uh, dapat lepaslah juga kan daripada masa MCO dulu jadi <laughs> kita tak ada nak nak beli barang apa semua dengan mak semua kedai tutup apa semua. Ha, alhamdulillah dah ada kebun ni kita boleh boleh hmm. boleh lah untuk di apa keluarga kan. Tu rendang itu. Itulah. Terima kasihlah Cik Kamal ya. Ya, sama-sama.